Conversations número 9, Flow Saya. bien mm, No vale la gente, tampoco el presente. Si tú me estás, mi vida todo me da igual. Todo me da igual. Y cuando cae la noche, sigo la pensándote. Y ahí sigue la luna, cuestionando Quiero tenerte entre mis brazos, acariciándote tu cuerpo despacio. Ser ese beso que anhelan tus labios, volver el tiempo atrás y estar a tu lado. Y es extraño llenar de besos a otro amor. Te falta mi piel, tu aroma y el calor De todo lo que vivimos no me arrepentí Es un adiós tan absurdo, no lo vi venir Y me duele pensar que allá afuera encuentres quien te haga delirar Todo tiene su final, pero contigo quiero acabar ah, Aunque no sé si me extrañes ya se no somos iguales. Solo el destino sabrá porque un día fuimos inseparables. Aunque no sé si me extrañes. Ya se no somos iguales. Solo el destino sabrá porque un día fuimos inseparables.